Very good, madam. Bingo. Bingo. Very good. Very good. Aki, come back, Aki! Okay, okay, okay. No, Banga, no, no, no. 30 3三3三ヤードワンクッション手前にむずいなこれやーラ bunker carry? Yes, carry left, right to the bunker. Right bunker. Right bunker. Okay. Okay. Okay. Hey. Hey. Oh, eagle, very nice, huh, boss? What? Red eagle. なんだ、イーグル？イーグル。もうイーグル。肩がこれ難しいな。難しいこの位置。 あんたコメディアンコメディアンなんだそりゃ <laughs> なんだそりゃ池の可能性大挑戦狙ったすごい難しいよこのアプローチは。 Bingo! Very good! very good! Japanese TV, very good! Thank you!